Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Gergaji, tak payahlah gergaji. banyak gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah bukan bisu. Ha, datin kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi uh, ceramah atau uh, dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya, yang mana uh, masih tempat yang dimana kita mereaksinya kemarin ya, ada part 1, part 2 dan part 3 cuy. Saya masih fokus di tempat yang ini aja cuy, karena uh, apa ya? karena uh, menurut saya di ceramah atau dakwah Ustaz Syamsul Debat di tempat ini tuh kayak ekspresinya dapat banget cuy ekspresinya dapat banget kena banget gitu ya lawaknya juga dapat dan lebih ke apa ya motivator gitu ya di sini kayak saya nggak eh, melihat Ustadz seutuhnya tapi saya melihat motivator gitu ya motivator tentang uh, berumah tangga gitu antara perempuan dan laki-laki gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi cuy karena di sini saya akan ambil langsung ya saya langsung habiskan uh, ceramah uh, Ustadz Syamsul Debat di uh, apa namanya tempat ini saya nggak tahu di ini kayaknya tempat uh, perkumpulan uh, ibu-ibu gitu ya <laughs> saya nggak tahu ini tempatnya di mana tapi kebanyakan ibu-ibu juga di sini sih. yang video pertama itu adalah kota perkataan lelaki sehari 8000 perkataan ya tuh di balik rumah senyop kota dah habis ini kayak kalimat ya tuh balik rumah senyok kau tak ada habis ini kayak ini cuy ya kalau saya artikan ya saya saya akan mencoba mengartikannya cuy ini kayak kuasa kata gitu kuasa kata perkataan lelaki setiap hari ya setiap hari itu adalah 8000 perkataan gitu ya dan setelah pulang di rum dan setelah pulang di rumah senyap ini kayaknya senyap gitu ya kalau di ini ya kalau di Eja uh, kayak diam gitu ya kehabisan kata-kata gitu ya kalau saya um, apa namanya uh, menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia cuy pokoknya seperti itu cuy ya kalau memang salah kalian bisa benarkan di bawah cuy dan yang video kedua itu ini cuy istri kalau marah kat anak please jangan pindah ke suami ya <laughs> ini yang video kedua cuy ya jadi ini sangat dipahami banget cuy ya oke yang ketiga video yang ketiga itu adalah koleksi teka-teki boleh bergurau senda dengan suami istri Oke, koleksi teka-teki boleh bergurau bergurau sen, bergurau senda dengan suami istri. Saya harap korang bisa mengerti lah ya, <laughs> yang saya cakap ini cuy. Terun, terutama teman-teman saya di Indonesia ya yang nonton video ini cuy oke tanpa berlama-lama lagi cuy jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, okay. dalam kita nak mencapai jiwa Ini yang, kuasa kata ya. Jiwa yang cantik ini kita tengok sesuai, tengok limitasi. Cantik boleh cantik tapi cantik untuk siapa? Yeah. Baik boleh baik-baik untuk siapa? Baik-baik dengan semua lah. Itu sebabnya saya baca dalam khutbah widak Nabi tu. Orang lelaki sendiri pun kadang-kadang dia terlepas pandang. Nabi pesan. Apa dia kata? Sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu. <clears throat> Eh, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu. Maka mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Ya, ya dan tak kala mereka menyempurnakan hak kamu maka sempurnalah hak mereka sempurnakanlah hak mereka termasuklah memberi makanan dan pakaian dengan kasih sayang barang Nabi pesan bukan bagi makan pakaian saja tapi bagi dengan kasih sayang Okay. Sebab orang perempuan ni Dia hanya akan kelihatan cantik Tak kala hati dia senang <laughs>

Eh, yang, yang eh, suang lah, saya cakap, dah cakap dah jangan datang, aku dah cakap dah jangan datang suangnya. Dia memang dia memang tunjuk sebab memang menurut kajian, memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan. Dan kalau nak buat comparison lah perbandingan orang lelaki dia kedekut emosi. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Taala pilih orang perempuan mengandung. Oh iya yeah, iya. Yeah. Bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah sebab emosilah dia boleh tahan 9 bulan. Okay. JB dia pergi mengajar yeah. jadi cikgu dia pergi pejabat hmm, ke kelas dia mengajar going pregnant kelas buka muka surat ke 18 yeah. tolong buka emosi tu emosi tak dapat dia tahan tu orang perempuan dia boleh tu orang lelaki tak dapat dia dia akan marah dia, dia tak akan sabar hmm. emosi kasih sayang dia kuat disebabkan dia emosi tak kedekut lah dia boleh bercakap dengan perut dia uh baby. Ya, ya. Janganlah sepak-sepak. Kamu tak boleh cakap itu. Dia boleh cakap baby. Hmm. Baby, baby, baby. Wah, dia boleh cakap tu. Ha, orang lelaki boleh? Tak, orang lelaki. Cuba cakap galak dengan kawan dia boleh kan? Kalau lelaki mengandung dia ajak bertumbuk perut dia mau. Tak <laughs> ah, sepak lah, sepak. Kau ajar ni budak. Oh, Tapi orang perempuan ni. Ya. Betul orang perempuan dia boleh tu. Perempuan dia tak kena ikut emosi. Tu sebab hmm. kalau kita tengok budak ambil peksa pun kita boleh tahu. Dia orang tak kena ikut emosi budak perempuan. Yang lelaki kena ikut emosi. Dia tak nak tunjuk perasaan sedih. Dia tak tunjuk perasaan gembira. Hmm. Dia tak nak tunjuk. Kau cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A? Eh, waktu wartawan tanya, uh, ni semua adalah hasil usaha gigi. Terdahulu, hmm. um, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Tu lelaki kalau perempuan. Apa perasaan adik dapat semua A? Eh, happy lah. Tapi tak dapat Masih cakap. Masih sama Ayah. Dia boleh nangis tu depan TV. Tak ada hal. Tu dia perempuan. Perempuan. Dia lain. Balik rumah pun macam tu. Ini apa barusan gua menemui apa mendengar ceramah ustaz itu bukan kita nyaman untuk mendengarkan saja tapi untuk ditengok juga tuh nyaman gitu ya karena ekspresinya cuy kurang bisa <laughs> kurang bisa rasa tak apa yang saya rasa gitu ya itu kelebihan dari uh, Ustadz Syamsul Lebat cuy menurut saya ya. Kan, ayah. Yah, yah, ayah terkau emosi. Yah, dapat semua E ya. Baguslah. Yeah. <laughs> ini ayah ya. Semua E ni. Iya. Kenapa? Kayu ke batu tu. <laughs> Cuba kalau mak dia, mak dia dah lah tak kedekut emosi, malahan siap nak kongsi. Tu mak. Mak, mak, mak, semua eh mak, ya ke? Ya Allah, nak whatsapp kat siapa ni? Ha, lah, nampak tak cara dia, nampak tak nampak. Kaedah, jadi siap share dengan orang. <laughs> Syak share dengan orang <laughs> Ini ya tu sebabnya betul. kita meraihkan perbezaan itu hmm. Ya Allah barang anak kita Ya ke Alhamdulillah Sebenarnya lelaki tu pun happy tu oh, oh, oh, hmm. kan. Tu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu Sebab eh. dia tak suka menangis depan orang kalau dia menangis tengok tak ada dia eh. Depan orang Rancangan bersamamu Tu dia marah ni Apa tengok cerita ni Sian bang Makan siput babi memang. Susah betul hidup dia. Eh, tukarlah cari eh. lain. Tak ada orang nak tengok cerita ni, abang ni. So, ganti lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Uh, nangis dalam bilik air. Dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Ha. <laughs> ini real banget, sumpah. <laughs> Keren banget Ustaz ini, cuy. Ini yang dia cakapkan itu real. Saya pernah mengalami itu, cuy. Di teman saya, cuy saat kita nonton film-film sedih gitu ya dia kayak gengsi untuk uh, bersedih gitu ya <laughs> tapi di belakang setelah dia izin uh, buang air kecil gitu ya, <laughs> dia nangis di belakang cuy pas banget sesuai banget gitu ya betul bezo <laughs> Dan kalau kita tengok tu, tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Oh ini bahasa kota ya, kuasa kata. Berapa kuota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan. Menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. Wah. Banyaklah. Tak banyak ceramah dah kan habis. <laughs> ya ya ya betul banget. Itu yang suami kita perasan tak kalau jumpa kawan-kawan bukan main hidup lagi. Weh you ya. <laughs> kalau kau pandai iya ya Allah eh papa telefon tu kau lain kali janganlah bla bla bla bla. Hmm. Balik rumah. <laughs> Senyap. Balik bang. Hmm. Kota perkataan dah habis. Makan bang. Cakap atau lah, tol. Tak ada tak dah habis. <laughs> Mal, sampai malas sendiri nak jawab kan kita menjuri-juri kenapa abang abang kata lah, kenapa dia jawab dah eh. kenapa jawab tu salah tu orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari berapa berapa ni hanya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari <laughs> masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan tu masalah itu yang sampai pasal nak dia sampai tepuk-tepuk nak suara dengan Aisyah tadi. Tak tak. Nak cerita-cerita lah tepuk tepuk. dah nak salah. Kena macam ni ah, oh, cucu-cucu ni ah. Dan yang paling saya tak faham orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka kau Kenapa? Kenapa? Tengoklah sini ha. Orang baca suara khabar ni boleh dengar cerita je lah. Tengoklah sini. Ini kayaknya lebih menghargai Ada gitu orang ya. perempuan cakap Bukan apa Dia macam puas tau Bila orang tengok ya, kita Lebih menghargai Itu gitu. sampai telan telanan dia Tadi kandang kan, kan? <laughs> Macam tu lah ceritanya Ya cerita kena tengok muka Itu ha, antara beza Kena faham Okay Okay video pertama sudah selesai Kita lanjut ke video kedua aja ya uh, Ini istri marah kat anak gini tapi suami juga kena gitu ya. Okey, tiga, dua, satu. Cakap elok-elok dengan suami. Jangan garang-garang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang. Dekat luar, waktu program Puspanita, dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, jamah dulu. Ceramah, ceramah, ceramah. Lambut balik gang dia dah buka tudung Dia pakai pakaian rasmi yang pagi datang tu Faham? Kombang macam tu Mulalah dia mencari habitat eh. Tu ganggang dia tu Kejap ke ruang tamu Kejap ke dapur oh. Ha. Mula dia lah ketika pagi mandi Astagfirullahaladzim Satu lorong dengan sorun Satu, Satu nasihat saya Boleh tak marah anak jangan pindahkan suami ya, Boleh ya, tak? Yeah, yeah, yeah. Boleh ke tidak? Hmm, ya, InsyaAllah Cuba lah tengoklah kan? Boleh Contoh Suami kita ni jangan Kita marah anak jangan pindahkan suami yeah, Contoh Pergi mandi, kau apa? Tanpa akan gerang, kau apa-apa dah ni? Kita nak mengaji, yeah. pergi mandi. Hei budak ni suami saya. Assalamualaikum. Salam. Abang. Pak pengusi pus panitanya jawapan abang. Abang bukan sini atau tempat lain. Abang. Abang dah balik. Ha. Kenapa abang marah ni? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mana Mana pak dia marah anak dia balik. Ya. Yeah, Beza kan. Ini kau. Pergi mana Kau apa? Kau tambahkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? Saya call lagi. <laughs> Kawan tu baru sampai nak kau galang garang La ilaha illallah Aduh Suruh Saki jadi imam Mereka elok cakap ni garang Abang sini jadi imam Lalu kasar pula Mau jadi setiausaha Bus panita garang Bukan sini tempat uh, gua, gua gak paham je Bus panita bus panita itu maksudnya apa ya Ada Organisasi ke atau Ya, saya, pokoknya saya nggak paham itu pus panita karena udah berapa video Syamsul ini apa Syamsul debat saya react pasti sebut kata Puspanita itu cuy nama orang ke atau gimana kau bisa komentar cuy sini nah bang jadi imam suami dulu jadi imam abang tak pandai tak pandai pakai telekom kat belakang pula apa hal pula laki kau pakai telekom aduh hai kan teruskan mente mente jiwa solat bersama hmm. suami pula doa ya Allah dalam bahasa Melayu biar isteri tu dengar yeah. ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah Asik. bila dia doa macam tu bahagia tak ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteriku suka tak tak suka nak doa saya tu bini saya lah kalau orang lain tak suka lah yelah kalau suami kita lah yelah ya Allah aku sayangkan isteriku apa berlaku anak mesti tengok mak dia Yeah. Yang pandang depan kau nak feeling pun tak senang. <laughs> Gila ekspresi. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah, Alung, nama kau lah Long. Nama anak apa tak? Sebut nama anak tu. Aku sayangkan aku yang kedua Angah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anak aku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Dia orang. <laughs> Tahu tak apa. Ha, itu dia nilai. Kalau dengar doa yang tak berpekelia, jangan main amin tau. Uh, yeah, yeah. Ya, ya. ya Allah kau berikanlah aku Ya Allah Itu pun amin amin <laughs> yeah. Langsung makbul Cawangan baru dibuka Tiba-tiba orang mana tahu Allah. Hmm, kan? yeah. Boleh kita dalam keluarga ni jangan stres-stres Cantik kita senyum Sebab apa sunnah Nabi tau senyum pun sunnah Nabi. Ya, yeah, benar banget. Sebab Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu Nabi tengah pegang kain tu pilih kain ada seorang Arab Badui rentap kain kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Hmm. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang dia senyum dan Nabi bagi kain tu kat dia. Oh. Ha, Nabi kita senyum banyak. Oh, senyum lagi tu senyum pandang. Eh, empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Eh, pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Empat pandang Jadi pandanglah balik kan buat. <laughs> Yang suami pun tengok Kau tengok aku ke? Tengok abang lah Siapa lagi Anak semua mes ni Kau salah mak kau Rasa tak lama dah ni ke Kau pandang janganlah balik ada ya, ayat kan. Ha, senyum. Lepas tu pandang dalam rumah tangga peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Eh. Balik dia buat. Abang jadi hari ni. Ha, <laughs> ah, balai dalam rumah tak jangan kat luar. Kenapa kau jual benda hari pun sepanjang tahun ni cacau cacau ni sini ha pula tahu lah kan. Mana main kerja-kerja dalam rumah, dalam rumah. Okey. Sekarang video yang ketiga je koleksi teka-teki boleh bergurau. Tiga, dua, satu. Main gogo main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air, air apa paling berani? Wah, tanya kat family. Air apa paling berani? Air apa paling berani? Tak tahu lah. Itu hujud. Ya, itu pun tak tahu kenapa ayat, kenapa ayat nama banyak banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha. Yamaha. Ya, ya. Sebab dia mahal tak, sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Ya Mahmud ke pun tak tahu. <laughs> Ya, Mah. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orang. Uh. Hmm, lampu Aladdin jawab <laughs> lampu ajaib tak jawapannya lampu majikan sebelah Cuba kau pecahkan mesti dia keluarnya kau pahal kan? Nampak ha, susah. Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Ya. Yeah. Mickey Mouse. Ya, yeah, ya yeah, Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Donald Donald, hmm, Donald, Donald Duck. Jawab, jawab, eh. yeah. Itik memang dua kaki eh. Allahu Akbar. Tu yang payah tanya tu. ini jebakan ini. Confident Donald Duck. Ada kan? Gua oh. juga kena Macam mana cara orang bisu minta rokok? Gini ya. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Ha betul, puan tu betul, sini lah ha. Macam ni ke? Macam ni ke? Yeah. Bagus, akhirnya ada gak yang betul <laughs> Macam mana cara orang buta minta gaji. Macam mana? Gergaji, tak payahlah gergaji. payah gayo macam tu Macam ni lah Cakap dia lah bukan bisu <laughs> Ha, datin kau. Pelak tu nasi baik tak buat tu. Dia rasa <laughs> bayang dah tadi. Cecan ni kau. Cecan ni kau. Kan? Hmm. Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Tuan tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu. Dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Gua enggak mau jawab. Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua uh. salah. Huh? Boyo tak pernah bunting. Boyo bertolong. ha, ilah. Dah lah menyarap kawan tu. Kau nak tengok boyo macam ni? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji tak keluar begitu bagus sebab dia nak menguji fokus. Betul banget. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. <laughs> Boleh. Dia terbayang tu orang bisu. Tak kan, lah bisu. Beradah lah buta macamnya. Pahal kan. Maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Okay, ha, jadi maknanya okay. atas kita. Pulang balik ya. Kita. Tadi saya habiskan tadi kunci keluarga bahagia tadi. Yang kata lima tadi kan. Kunci rumah, kunci pejabat, cari rezeki yang halal, kunci kereta, bawa ke pemanduan, kunci syurga. Last sekali kunci spare. Yang ni kita kena pegang. Kunci spare? Macam persatuan ni pun. Semua kunci-kunci tu kena ada. Kunci persatuan, kunci kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal. Hmm. Yang tu lah. Kunci kereta, perana hala tuju nak bawa persatuan kita. Keluarga pun sama. Dan last sekali bila sebut tentang kunci spare, kunci tak boleh ada satu dalam rumah. Hmm. Kunci tak boleh ada ada satu je dalam persatuan. Maksud dia kunci tak boleh ayah je pegang. Ada kunci spare. Ayah ada satu, isteri ni pun ada satu, oh, anak-anak pun ada satu. Ini ya, Maka kunci yang ini. ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagiakan dan saling membahagiakan. Dalam persatuan Apa juga ada ingat kunci persatuan pada pengurusi. Bukan kuncinya pada AJK. Tapi semua ada peranan masing-masing. Orang nak buat program, datang. Datang ramai-ramai. Benda ni benda, benda yang baik. Daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan. Ha, eh? Jadi rasanya cukup dah setakat itu. Kang tak semangat pula kang. Kan? Ha saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita. Hmm, sudah selesai. Saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006. Nah, dia sebut Puspanita uh, ah, kayaknya. Saya handle Puspanita ni ya, bawa dia buat team building. Dia buat kat Melaka. Saya ingat saya buat grup dalam 50 orang. Puspanita ni kayak... Dengan syarat dia kata saya seorang ni cermah 3 hari tu. Saya kata okey lah. Saya kata masa tu kan buat dulu lah lama dah. Jadi hari ini ha, jumpa balik Puspanita. Tapi beberapa Puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspanita kan. Yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam mana pun tahniah, syabas Puspanita berada di lenasan yang baik. Sebab anda adalah kunci dan tunjang di dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang baik tu datang kepada Allah SWT melakukan apa pun cipta masih sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey cuy, itulah tadi uh, dakwa atau ceramah dari Ustaz Syamsul, uh, Syamsul Debat cuy ya. Di sini adalah part keempat di mana kita menghabiskan sekaligus menghabiskan aja gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan lumayan banyak banget pengajaran dan yang pastinya saya terhibur banget ya, terhibur banget. Ini yang menarik cuy. di sambil kita uh, mendapatkan pengajaran, kita juga bisa mendapatkan sebuah hiburan gitu ya. Dan hiburannya malah melebihi apa yang kita bayangkan gitu ya. Komedinya dah <laughs> gila banget sih. Komedinya dapat banget. Kayak gue lihat stand up komedi gitu ya. Stand up komedi kalau di Indonesia itu kayak stand up komedinya ini cuy. Uh, Mongol, Mongol ya. Cuman Mongol itu agama Kristen ya, tapi dia menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan dia pribadi dan di kehidupan orang-orang pokoknya kehidupan-kehidupan kita sehari-hari gitu ya sama persis sama persis cuy dan satu yang buat saya itu sangat tertarik dengan uh, Ustadz Syamsul Debat cuy karena ekspresinya saya menyukai lawakan yang penuh dengan ekspresi cuy itu penilaian saya kalau di segi apa dari dari segi komedi cuy Oke. Okay? Dan terima kasih cuy ya, terima kasih karena ini durasinya panjang banget jadi mungkin itu aja cuy. Apapun yang saya pertanyakan korang bisa komentar di bawah. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka dislike aja buat korang yang baru mampir atau join ke channel NDTK. Bantu subscribe channel ini biar kita lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini cuy. Oke, okay, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.